Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça, SA, de ça, C, A, et de ça, dit A, accent grave. Commençons par ça, dit A. Il s'agit en fait de la forme contractée de cela. Donc, nous pouvons remplacer ça par cela. Exemple, ça me dérange. On peut tout à fait dire cela me dérange. Encore un exemple, il a parlé de ça pendant la réunion. Et là, on peut dire aussi, il a parlé de cela pendant la réunion. Voyons maintenant ça, c'est dire à accent grave. C'est un adverbe de lieu synonyme du mot ici. Il est seulement utilisé dans l'expression ça et là et signifie de côté et d'autre. Exemple, elle a jeté les feuilles ça et là encore un exemple. Nous avons disposé les fleurs ça et là. Ça et ça. Ça est un adjectif possessif féminin qu'on emploie pour la troisième personne du singulier, c'est-à-dire pour il et elle. La forme masculine correspondante est son. Exemple, Simon nous a présenté sa mère. Second exemple, sa robe est magnifique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir